Bah, en ce moment, en fait, on a un projet avec les collègues taïwanais. Euh, c'est un, projet, euh, un projet de recherche internationale collaboratif euh, qui est financé par le CNRS côté français et par le MOST, le ministère des Affaires étrangères pour la recherche à Taïwan. Donc c'est un projet qui porte sur le développement d'un dispositif dédié pour la craniotomie. donc l'idée est venue suite à une discussion avec le chercheur taïwanais Terence Samba, est présent avec nous. Euh, suite à une discussion, donc, on a euh, trouvé l'idée intéressante pour développer un robot capable de reproduire le geste euh, d'une façon plus correcte, sachant que ce geste-là, qui est fait par des chirurgiens qui sont une certaine expérience, on ne peut pas reproduire par tout le monde, donc du coup, c'est de proposer une solution robotisée, c'est de l'assistance, donc d'un geste chirurgical très précis, pour avoir une, qualité, une, amélioration de ce qu'ils sont en train de, réaliser. Donc l'idée c'est de, lui mener d'un troisième bras, donc un chirurgien et un troisième bras pour l'assister. C'est pour ça qu'on voit derrière nous des caméras de capture de mouvement, donc on étudie le geste pour euh, identifier nous ce qu'on appelle euh, l'espace de travail. Ça nous permet de de proposer euh, des architectures dédiées à l'application en question, donc dans notre cas c'est la, craniotomie, à travers le développement d'interfaces, donc que ce soit l'interface haptique dans un système téléopéré ou à travers des outils, euh, des porte-outils dédiés à l'application en question. En fait, simplifier la craniotomie, il s'agit euh, de faire une ouverture dans la boîte crânienne pour que le, chirurgien par la suite puisse atteindre le cerveau et faire ce qu'il a à faire. Donc la difficulté ici, c'est que la craniotomie a plusieurs phases. Donc la première phase, c'est de créer des trous. Les trous sont créés, ils changent d'outil, ce qu'on appelle un outil accroché. Et là, la difficulté, c'est qu'il doit faire, en fait, euh, il doit couper l'os sans toucher le cerveau. Et ça, là, vraiment, il y a une difficulté. Donc, à travers l'outil robotique, donc on a une possibilité d'avoir un retour d'effort. Si par hasard, il a oublié de tirer suffisamment l'outil, donc il risque de toucher le cerveau, donc bah, le robot il va avoir un retour d'effort, dit faites attention, bah, là en fait il y, a, un problème, euh, il faut que vous maintenez votre effort.